السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المحبين قناة كوميونيك تي في معكم يوسف سوف يقدم لكم فيديو جديد من سلسلة أتعلم لوحدي اللغة الألمانية وأن أكون قادرا للتواصل بها وكذلك التحدث بها مع الألمان ومع الناطقين باللغة الألمانية في العالم إليكم هذا الفيديو Alors voici les réponses. Er ist, sie ist, es ist, il est, elle est. Il faut maintenant apprendre à recevoir les réponses qui peuvent vous être faites à vous de jouer en regardant le dessin. Voici le dessin qui représente bien sûr le centre-ville. هذا هو الرسم اللي يعبر على وسط المدينة دي شتات ميتا ديسكوتيك هوتيل بنك بانهوف بوست موزيوم كلهم موجودين هنا في وسط المدينة Alors suivez avec moi تبقى معي دابا طريقة الإجابة طريقة السؤال Wo ist das Hotel bitte? Wo ist das Hotel bitte? C'est-à-dire où est l'hôtel s'il vous plaît Bitte معناه s'il vous plaît Es ist links von der Bank. Es ist links von der Bank. Il est à gauche de la banque. Es ist links. Il est à gauche. Von der Bank. De la banque. Es ist links. Von der Bank. Wo ist der Bahnhof, Peter? Où est la gare, s'il vous plaît. Wo ist der Bahnhof bitte? Er ist in der Standmitte. Standmitte. Er ist in der Standmitte. Il est dans le centre-ville. Er ist in der Standmitte. Wo ist die Post, bitte? Wo ist die Post, bitte? Où est la poste, s'il vous plaît? The is in the Nähe. It is in the Nähe von dem Bahnhof. C'est in der Nähe von dem Bahnhof. Elle est près de la gare. The is in the near. Elle est près. The is in the near. Elle est près. Von den Bahnhof. De la gare. Where is the Post bitte? Où est la poste s'il vous plaît? The is in the near Bahnhof. Elle est près de la gare. Where is the Bank bitte? the Bank bitte? Où est la banque s'il vous plaît? Sie ist rechts, rechts von dem Hotel. Sie ist rechts von dem Hotel. Rechts, links, links. Akku. Rechts, rechts. Rot. Sie ist, sie ist rechts von dem Hotel. hotel et est à droite de l'hôtel. Ristfonden Hotel. Wo ist das Museum bitte? Wo ist das Museum bitte? Où est le musée s'il vous plaît? Es ist, es ist neben der Post. Es ist neben der Post. Il est à côté de la poste. Es ist Nebel. Elle est à côté. Wo ist die est bitte? Wo ist die le bitte? Où est l'arrêt de bus s'il vous plaît? The East For the Museum. The East Four the Museum. Elle est devant le musée. For devant. Wo sind die Telefonzellen bitte? Wo sind die Telefonzellen bitte? Où sont les cabines téléphoniques s'il vous plaît? Sie sind vor der Post. Ils sont devant la Post. Sie sind vor dem Post. إذن أعيد من جديد سؤال جواب Wo ist das Hotel bitte? Wo ist das Hotel bitte? Es ist links von der Bank. Es ist links von der Bank. Wo ist der Bahnhof bitte? Wo ist der Bahnhof bitte? Er ist, er ist in, die, in der Stadtmitte. Er ist in der Stadtmitte. Wo ist die Post bitte? Wo ist die Post bitte? Sie ist in der Nähe von dem Bahnhof. Sie ist in der Nähe von dem Bahnhof. Wo ist die Bank bitte? Wo ist die Bank bitte? Sie ist rechts von dem Hotel. Sie ist rechts von dem Hotel. Wo ist das Museum bitte? Wo ist das Museum bitte? Es ist neben der Post. Es ist neben der Post. Wo ist die Bussenhaltestelle bitte? Wo ist die Bussenhaltestelle bitte? Sie ist vor dem Museum. Sie ist vor dem Museum. Wo sind die Telefonzellen bitte? Wo sind die Telefonzellen bitte? Sie sind vor der Post. Sie sind vor dem Post. Alors بسرعة. Wo ist das? Wo ist das Hotel bitte? Wo ist das Hotel bitte? Es ist links von der Bank. Wo ist das? Wo ist der Bahnhof bitte? Wo ist der Bahnhof bitte? Er ist in den Stadtmitte. Er ist in der Stadtmitte. Wo ist die Post bitte? Wo ist die Post bitte? Sie ist in der Nähe von dem Bahnhof. Sie ist in der Nähe von dem Bahnhof. Wo ist die Bank bitte? Wo ist die Bank bitte? Sie ist rechts von dem Hotel. Sie ist Sie ist rechts von dem Hotel. Wo ist das Museum bitte? Wo ist das Museum bitte? Es ist neben der Post. Es ist neben der Post. Wo ist die Busenhadenstelle bitte? Wo ist die Busenhadenstelle bitte? Sie ist vom dem Museum. Sie ist vom dem Museum. Wo sind die Telefonzähler bitte? Wo sind die Telefonzähler? die Telefonzellen bitte? Sie sind von der Post. Sie sind vor den, der Post. إذا شيء ما صعب لا برونسيزون ولكن يجوا لكم تعودوا شيء ما alors ركزوا معايا دابا في هاد الصورة هادي Wo ist das Hotel bitte? Wo ist das Hotel bitte? Es ist links. Es ist links. Links. Von der Bank. Wo ist der, wo ist der Bahnhof? Bitte. Wo ist der Bahnhof bitte? Er ist in der Stadtmitte. Er ist in der Stadtmitte في وسط المدينة. Wo ist die Post bitte? Wo ist die Post bitte? Sie ist in der Nähe von dem Bahnhof. Il est à côté. Il est près. Il est à côté. بالقرب. Wo ist die Wo ist die Post bitte? Sie ist in der Nähe von dem Bahnhof. Wo ist die Bank bitte? Sie ist rechts von dem Hotel. Das ist la Bank. Wo ist Wo ist die Bank bitte? Sie ist rechts von dem Hotel. Wo ist das Museum bitte? Wo ist das Museum bitte? Das Museum. Es ist neben der Post. Es ist neben der Post. Wo ist die Bussenhandelstelle bitte? Busenhasenstelle bitte. Busenhasenstelle. Wo ist die Busenhasenstelle bitte? Sie ist vor dem Museum. Sie ist vor dem Museum. Wo sind die Telefonzähler bitte? Wo sind die Telefonzellen bitte? Sie sind von der Post. زينفوندير بوست فوالا سيتو بو لو مومون تنظن بانكم استفدتوا شيئا ما من هذا اللايف ومن هذا الفيديو الخاص بكم ايها التلاميذ وكذلك المحبين اللغه الالمانيه شيء ما صعب شيء ما النطق به ولكن يجب عليكم الاعاده مرات عديده من اجل تبسيط النطق باللغه الالمانيه المهم آه عرفنا كيفاش نجاوبوا على الاسئله المطروحه حول فويست فوزينت فويست فوزينت يجب عليكم اعاده الفيديو مرات عديده من اجل الفهم والاستيعاب اللغه الالمانيه والتحدث بالطلاقه شكرا لكم على حسن انتباهكم والى اللقاء في فيديو قادم من اتعلم لوحدي اللغه الالمانيه اتعلم لوحدي اللغه الالمانيه